Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh. Langkong timin ngambil lebih barokah. serta lebih manfaatnya. Kegiatan rutin kita, pengajian Banyu Gidaon. Kira kita bersama aturan kencaran Fatihah. Kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sarang setuju keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau, -sahabat raja-raja Apple, petra-petra keturunan Apple. keluarga Tulum Epon para tabi'in mentabi'in tabi'in para nabi para utusan para wali para imam imam mujtahidin para ulama para sufi para pengarang ilmu ilmu syariat guru-guru betan guru sejaman guru nak guru tak sakit sekolah sekolah rakyat maupun bini daripada lepas datang ke pengisi jemaah Takkan dadakan kekenalan-kenalan recent centre vetëm krishtegjit. Orën që do bëjtë të pështë vetëm krishtegjit. Në që të të lanë, që të të të vetëm krishtegjit. Në të rejnë të në qërën të pëpushen nga fi vetëm krishtegjit. Orën që të vëshullë gëllë vetëm krishtegjit. Orën që të bëjtë të pështë vetëm krishtegjit. menjadi umat Islam. Laket maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian banyak ilmu. Insya Allah lah, kita khususnya pemirsa pengajian Banyu Hidup Anisya Pola Kepertinya. Kita khususkan hendak ke Kiai Abdul Fakar. Eh. Ya ke Marasanu. alias Haji Marasuki. Marasuki. kepada para ulama, para ulia, para syuhada, para salihin, para guru, para pencipta. Dan malam terkini keingin berokok berkepun si kesepuan. Malam terkini kutin kudis dejit. যেন না কত প্রত্যয়ন ঘটেছে যে প্রত্যয়ন ঘটেছে যে সন্ত্রাসের বঞ্চে প্রত্যয়ন ঘটেছে যে করোনা সাথে বসুর গুলো প্রত্যয়ন ঘটেছে যে Setuju orang yang suka baik fokus dan bertemu. Setuju muka-muka senantiasa mendapatkan keridoan, kelampuan, serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, maunah, serang ini ya pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin barokah-barokah pun pengajian, barokah-barokah pun kebapusan, barokah-barokah pun para ulama, barokah para awliya, barokah para syuhada, barokah para sedihin, barokah para guru, barokah para sepuh. Barokah dari para tambah barokah umur, barokah ilmu, barokah artana, barokah rezeki, barokah aman, barokah nafotona. Barok barokah keluarga dan barokah santri-santri dan barokah jemaah dan barokah jamian Alamat dengan tambahan topik sini saya pun Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjut dari pun pada tuan Allah. Saya pernah kecemburuan, kecemburuan, kekompiran, kekompiran, kekungan, kekungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Semoga ibadah dan kesesaan, kesesaan, kesempatan, kesempatan, keserbukan, keserbukan, keselepuan, keselepuan. Alamat dari bapak majelis orang kalau berbuat pangai perlu chicken, air chicken sih halal, sih barokah. Kamu kayak pernah khusnul khatimah. Dan macam umur nama tak Allah benda kena bina Allah. Dan macam umur ada menjunjung tinggi akan Allah. Beres sehat, beres selamat, aman di jodohan, di musibah, di kedai, di bencana, di malam petaka. Selamat di petanah-petanah, selamat di kedolim, beres kedolim, beres timpin orang yang setimpin, tidak beres tidak pelajar yang senanya, lagang, beres yang ganggu. Ya eh, pernah selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kerin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mate na ate. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iman terbenar kuat, iman kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di Udin dalam dalam penyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa merosaki perjuangan-perjuangannya pun para ulama tetiasa tetia sabab tetia jalan tetia perantara kaku kuota Islam berumat Islam jajan Islam berumat Islam mendengar Islam berumat Islam. Bermaksud tambah dan ilmu sebanyak semanfaat sebarokah. Yang pernah terkajak ke depan tumpang untuk mencapai cita-cita dan sukses usaha. Lah. Yang pernah terkabul pernyuanan pernyonan على هذه النيات وعلى كل نيات صالحات وعلى نية القبول وتمام كل سر ونيل كل مأمول بحق سيدنا الرسول وحبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur dan juga dipun Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngiring pengajian kita niatkan hanya kerana ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menabi benih kerana Allah, benih kerana akhirat. Kita kun gare ala ko ke pusat. Dapat ni ke Atau juga puasa atau juga nyari ilmu dan kepuasan-kepuasan lain. Benda kerana Allah, benda kerana akhirat. Ha, ni kau lakukan yang akhirat ada oleh nampak sekali. Tapi menabi niat apa ni kerana Allah, niat apa ni kerana akhirat, bi Allah Ta'ala iparingin eh, benih namung nanti akhirat melolong. Lah. Itu nya tu kena paring. Jadi kita selalu mengoreksi niat kita eh, dalam setiap melakukan kebaikan. Mulai ki ngan tengah, mulai kita ngelakunin kesa, koreksi kada niat ko apa ni? Benda yang kerana manusia koreksi kat dia. Dapat ke tengah, koreksi boleh. Engkau auba penja niat dia. Koreksi boleh. Dapat ke akhir, koreksi boleh. Engkau pakun apa penja niat dia. Sampai ke rekmarekna sekalipun. Cetak rasa bangga Orang abad ni ke yang dah melakukan ini ke perkuza nampak. Mereka ngerosak. Ngerosak keolahnya kita nyimpen kenceran-kenceran. Rosak. Jadi niat selalu dikontrol. Mulai dari sebelum melakukan kebaikan, memulai kebaikan, pertengahan kebaikan, menutup kebaikan, sampai rek merenda melakukan kebaikan, kontrol terus niat ni kan. ini tetap dikontrol cek sampai gara-gara awben ateh ha, kemudian menghapus kenceran-kenceran epon keperkusan yang kita lakukan. Selalu dikontrol. Mohon korang fokus diperbaiki boleh. Petepak boleh, petepain boleh. Sebab riak. Riak amir semata adaan dek ke kencer nah ke berkusen ani ke kan samar sekut tak esa kerasa romo muncul kalau bentak terasa orang tak apa ngerasa dan kadang cakap ampun dari lah ya cakap ni kampun lah menghapus dek ke kencer nah ke berkusen Allah Subhanahu wa taala mencabut Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harthal dunya nuktihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surat Ashura ayat 20. Siapa-siapa orang yang menghendaki keuntungan akhirat, maka bansengkok Eh tambahin keuntungan pun ni kun dendeng eh akhirat mula Allah ni tu ni beri iya. Ni kamu lepukus niat tepat niat penikah. Untung duga leh. Eh akhirat oleh, itu eh, tu nya oleh. Tapa mempasanan orang penikah yuridu harta dunia nuktihi minha mun ka arapare kun kangkui keuntungan tujuh ban sengkok ye beri satunya anjiret to wa ma lahu fil akhirati min nasib orang jiran ni akhirat tak oleh bagian apa sekali tak oleh bagian apa mun ngarepaki dekat tamenan akhirat maka tambahin tamenan bisa eh panen dengan akhirat pas ni eh panen dengan dunia boleh dua dah karena bila tepat niat tapi mun tak tepat niat rugi dua kali rugi dua kali atau paling banyak untung pun oleh setunyaan dengan akhirat tak ada panapan Dan kadang ni tunjuk juga tidak ada dan pan panapan. Menjanji pintar Adam tidak ada ngalam. Ning akhirat jelas tak ada pan-pan فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Orang yang mencet ngarep pagi, kebangkitan Allah, ngarep rahmat Allah Ta'ala, ya. Lakonin amal-amal soleh. But eh, dalam ibadah, ia jika sampai dengan pula ke orang lain. Jika sampai kerana manusia. Apapun, melolok. Kerana Allah. walau yushrik bi ibadati rabbihi ahad. Jika sampai dengan pula ke dalam ibadah dekat kebangiran ini. Ya? Dengan pula ke orang lain. Aja. Dekat surat kahfi ayat polo. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un maka celaka orang-orang siapa yang gini tengah apa yang bisa celaka ini apa untung menolong bulan pajang tengku kan celaka orang-orang saya dalam pajang jadi palopan siapa orang yang celaka ilmu pelajaran siapa orang se en mainan ilmu pelajaran jadi Allah di nahum orang-orang seria pelajaran ria pelajaran ini kerana Allah menolong ah kerana manusia boleh ويمنعون الماءون بس نكا كبي لا كذا بدا ارتنا ورين سيرك رك رك رك ini kewail. Celaka, celaka. Kita melakukan amal-amal soleh benih teruik eh, tau nak ureng. Benih malik itu mengureng. Tak usah pun tanpa cengaki. Nenang ibis eh, buka. Tak usah apa cengaki. Nenang eh, ibu anak. Ah, tak kok mik ngobel. Dekah. Ah, tenang kecuali atin pada kebenikin kerana teruk alam. Beni teruk. Pocian-pocian dari orang lain. Kecuali kain kun. Tocuk na panika ka Nyebaraki ilmu. Ban semacam. Sampai. Lakonin ibadah dek Allah. Panika kun teroe eh, kata orang orang. Maleban orang ni ejung ponjung. Maleban orang ni yarkain. Maleban orang ni malay etam buca orang soleh. Orang kus-kus, malay etam buca pucuk. Malay etam buca orang ni ketunduk ke Allah. Malay etam buca orang ni kak beramal soleh. Jadi pasangan orang ni apa bisa ngekep orang ni kat andi pangkat mengku Allah. Malay pasangan ni kesenengin ban orang, bah. Malay masyhur, malay terkenal. Aja, aja, meningat ni. Ini kenyamanan Ria, Ria, amir ni. Tak ada oleh na, apa tu na. Mabutuh. Mabutuh, maancor, merosak. Dek kekencer ni. Merosak dek kekencer. Ngelakonin amal kalam karena makhluk ini keria. riak. ini kebahagiaan daripada syirik. Ria apa ini ke syirik. Artinya dengan pula ki. Allah ada keperang lain. Benikun kerana Allah Ta'ala menolong. Kerana orang boleh. Ke syirik. Kan gendeng sebenarnya kita apa ketika kita apa menyekutukan Allah Ta'ala dan keperang lain. Perang saya tak beri manfaat, tak beri mudarat. Manusia tak beri manfaat manusia tak beri mudarat. Napa artinya? Ilam alam ban manusia. Napa artinya? Isanjung-sanjung eh, manusia. Tak aban manusia ni kedekian tak era arah, Jadi tak bisa beri mudarat manusia. Bahkan tak manusia kasak. Cik saking unik. Hari ya. Aibad dari ya hari cetkin kun karena orang. Ha, maka orang burung se amol ah, je kini cantik bin pok malay mol je. Pok ada sisi orang se viral, di orang se ah, selebriti, uh, orang orang se yarkin orang yang kubut orang orang ate aten orang pok malay yang tu rajin. Ni kerja sampai ke Allah, tak kau orang seterok ngalem ni ke tibi. Mencet uning cek ni ke cikun teroya alam. Ni ke kene mak de iye karep orang. Kan seni kan. Menusan tibi ni kata. Amul je kita tak ngangkep orang panik andik pangkat tinggi muka Allah. Tak ngangkep orang pandai ke sol. Tak ngangkep orang pandai ke perkus pun dan. Tahu ni ni berdua orang yang cita uning tak ngangkep. Mencet saya ngangkep. Yang tak amul je. Mungku manusia ampun lah tak berharga napa boleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang seterongan dalam agak abek, ternyata cek saya yang unik, cek abek ni pun eh, ya lemah, kasak pada tak ngalam dia tenang. Lau alima annaka taksiduhu bihadal amal, saqatta min ainihi. Sambian pada kecet, eh dalam, tujuna melakukan kebaikan cekun ke aku malai temu orang sabat tak min aini sabat tak min min min aini sambian ni cukup keker eh, dalam pandangan pun orang lain artinya orang tak ngalan dan orang melanya leh menoning cek kar sambian ni ternyata cuba kar ini kerana Allah Allah Ta'ala panikkan mata aku. Anak ada syuruka yang syirik. Sengkok paling tak suka menkoi kempul lagi ke lain. Man amil amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Mun bada orang yang ngelakonin apa kusen tapi benih kun kerana sengkok karena orang boleh ben sengkok itu nak aki jadi sengkok tak perlu je ke amalan. Ketimun orang penikah salat Ria. Kerana manusia berarti kan menyekutukan Allah. Ini kerana manusia merdola. Tapi disekutukan boleh dekat orang lain. Dibun Rasulullah, Man salla yura'i faqad asyraf. Orang menapa jeng, ternyata ria syirik orang. Wa man salla yura'i faqad asyraf. Siapa orang siapa siapa siap, siap puasa, tapi ria berarti syirik orang ini. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Siapa orang yang sedekah tapi ria ajri ah, syiriknya. Ini kasih paling ikat tahap yang ben kanjing Nabi. Inna akhwa fa ma akhwafu ala ummati al isyraku billah. Wa aling ikat aku anna perang se naku yang kasih. sebahaya atas umat sekok. Tak kok mik syirik ke Allah riyah. Apa ni sengkore maksud aku maksudkan orang syirik yang nyempa arah, nyempa bulan, nyempa artan je. Walakin a'malan ni gairillah wa syahwatan khafiyah. Tapi amal-amal sekarana, sebenarnya kerana Allah. Amal-amal sekun keng kerana syahwat sesaya. Samar syahwat se-samar. Jadi amal. Inni lastu aqulu ya'budu syamsan wala qamaran wala wasana. Ini berarti sengkok dia. Ngoca aki orang jadi syirik. Wala nak nyempa arat. Nyempa arat. Nyempa bulan. Nyempa arat. Ya. Maksud dah. Amal-amal jadi. Ya. Ini kerana Allah. Kun keng kun teruk kemasyuran. Kun keng pola nak lebur. Syahwat sesama. Maka namun urusan tunya seperti alam na orang. Ini kita ngangkui amal-amal kebagusan. Mun amal akhirat, ikun eh, aki kakui nyokre tunya. Kakui nyari tunya. Maksudnya kakui nyari tunya ni kada remah. Nyari alaman dari orang nyari kenal ben orang lain. Dia kenapa nyari dunia nih? kalaban awal akhirat. Apa jang menteng kana pun kuntro alam. Ini kayaknya mana nyari tunya kalaban amal akhirat. Amal akhirat ikun aki esace eh, esace eh, niat ini niat esace eh, aki ini ataki kangkui nyopre alam na ore. Nyopre kangkui makde yakung aki ore. Malah kasih mengil orang. Orang semacam kini terhubung Rasulullah. Man talabat dunia bi'amadil bi'amadil akhirah. Tumi sawajhu. Wa muhiqa zikru. Wuthbi tasmuhu finnar. Maka epusak eh, muwana. Epusak eh, muwana. Ban epa eh, sirna sebutna. Ban epa tepakinya mana. Bahawa orang jadi ahli neraka. Itu eh, tetap lagi icap, icap ni. Ahli neraka. Ahli neraka. Sini. InsyaAllah. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Sebut Imam As-Sari As-Sakoti. Orang yang menanyasinya sekangkui orang. Sekangkui manusia. Kalau ben benihat maka kecil agar orang gila dari pandangan Allah, dari pertolongan Allah. Mun kafal kusan panik, dimaksudkan keangkui selain Allah. Maka, orang panika bekal apes. Orang panika buram tanur kan. Nur yang cabut dengan Allah Ta'ala. Baik kalau ilmu kalau Kalau ibadat, kalau ben perjeng, kalau ben puasa, dan kalau lain-lain. Gara-gara orang yang bernikah, kun lebur teruk kemasyuran teralam kau orang. Mun si tak cocok kau orang, enggak sah patah ikut bela. Kun ngelak si cocok. Cocok bela. Kasak tak usah. Sebab sing kok mempasanan ngebele. Mungkok dia nahi mungkar, alang kau mungkaran. Kok patah kesenengin je, baik ke wajib. Berarti benih karena Allah. Sengke, Ilmu ni banyak tak manfaat. Hikmah Allah Ta'ala Ta'ala Imam Hasan Kulam orang ternyata orang kenika tak akan da'in ben hikmah, tak akan da'in ben ilmu, ilmu sih manfaat. Sehingga ilmu kisah tak akan cakit. Ilmu tak akan cakit kerana orang ni lah, tak akan da'in ben hikmah. Hikmah ni kan ke ilmu manfaat. Lekende kena bil ilmu ni. Sing tak ke orang penikah alim-alim, yang tak mahu aki kelabuan ilmu ni. Ilmu tak ikut Padahal cak saya ikut cak aki bisa manfaat kaban, tibik manfaat kering lain. Tapi entah tak tak ikut tak manfaat ilmu ni. Ni kegara-gara orang ini ketero kemasyuran, ketero terkenal, ketero jadi selebriti. Dibuat poin Imam Hasan Al-Basri, Sahib tu akwaman ingkana ahaduhum la tu'arid wa la tu'aridu lahul hikmah. Lau natuk bihala nafa'atku wa nafa'at ashabat. Wa ma yamna'uhu minha ila syuhat. Okey, kula ni ke banyak. Ndik kancah-kancah. Saya tak akan da'in ban ilmu ni. Padahal jat saking ilmu panikah. Eko cak aki manfaat ke abang tibi. Mereka cak aki manfaat ke orang lain. Tapi tak bisa pun tan. Tak manfaat tetap ilmu ni. Tak eko cak aki pun tan. Anak apa pola ni? Pola ni saya kata roin abak teroh masyukur. Abak teroh yang kena orang. Abak teroh alam orang abad ro banyak pelawarnya, ro banyak pendukungnya, berlain-lain semacam. Sehingga banyak yang tidak disampaikan. Banyak ilmu yang tidak disampaikan. Kenapa pula nak? Letak ikhlas kerana Allah. kau minta ikan di inore. kau minta ikan di inore. Itu tidak ada masyarakat di inore. Dia ada macam mana? lemah, lemah. Mun secuba ruah, cak kebalan. Bada orang zalim, torot jadi. Sebab muka mempasanan dekian. Langa-langit orang yang zalim. Jadi, muka patah tak boleh dekian di yang zalim. Muka patah yang boleh angkat dekik pangkat di orang zalim. Melain-lain semuanya. Nah, gara-gara nikah, ilmu ulama banyak buntu. Ilmu ulama banyak tak tersebar. Karena kuntero ke keparat Tuhan tidak ke manusia. Sehingga ilmu nah, tak manfaat. Allah inni a'udhu bika min almin la yawfa. Yang raksa abdina kustih. Dari ilmu setak manfaat. Qalbi la yakhsha ban ati setak khusyuk. Wa aynin la tadma ban mata. Saya tak bisa mengucurkan air mata. Tak bisa nangis. Berdoa illa yusma berdoa saya tak akan rekam. Tak akan perengaki serang ajun. Di banyak orang yang panikah. Tak menyampaikan ilmu. Nah. Karena ah, benda kekuntro kepada Tuhan. Ilmu nah sampai tak manfaat. Kun kari ajar, kari ajar. Tapi takut saya dengan bola. Kenapa bola nak? Mereka bola dia. Aduh, burung kau saya dikit. Ada dekit nyinggung kau orang satu kanga berdik. Tak ikhlas kerana Allah. Tetapi akhirnya anda dah berpasaran. Orang-orang yang sandikan pun banyak bungkam. Banyak membisu. Tak menyampaikan ilmu dan Neng-neng kegagalan. Tak ikut bela ke yang lain. Cik ni kesalah, cik ni kesalah. Kenapa pun ini? Benih kerana Allah. Teruk kemasyuran, teruk kepada Tuhan. Oleh kepada Tuhan ke atasan. Oleh kepada ke orang lain, ke bawahan. Abu Yusuf rahimahullah ta'ala matabu. Ya qawmi aridu bi'alimikum Allah. Fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadda illa lam akum hatta a'lua. Eh, manusia kapti. Kaum. Ilmu nabut anjiri. Niatkan hanya karena ajunan ipun Allah. Niatkan hanya karena ajunan dia pun Allah. Sebab dah ini. Ada pengalaman singko. Ini ha, ke pengalaman kule. Kule nikah. Nenang isi tong majlis. Mun kule nikah tawaduk. Aranda kiyabu. Ternyata justru tuan gula penikah yang kat ben Allah Ta'ala. Di atas orang-orang lain. Tapi siapa ni ketika aku dah tajuk ni setahun majlis. Gula niat ke aku malai sing, malai Panika. Lebih mulja, lebih thank buat orang. Ternyata justru kundus no dusin. Gula sajan tanda. Gula sajan in. Sajan no dusin. Tak sesuai ternyata. bapak Paparing si ajuran Allah. Tengok orang yang pandai kebatan ki justru eh apa mabe. Tengok orang yang kemama mabe justru eh apa tang kiban Allah. Imam Asy'arani rahimahullah taala ni kama tabu nyeritaki tentang Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan ats-Tsauri kento pernah Epang lo banoreng. Anak pa pola na. May epang lo. Pola na ta ngaji rin noreng. Tingi pang lo. Imam Sufyan At-Tawri Matabu. Wallahi law alimna annahum yatlubuna bil almi wajh Allah al-azim la atainahum fi buyutihim la atainahum fi buyutihim wa 'allamnahum Demi Allah, demi Allah. Cak sahaja guna ni keyakin. Orang ni kenyari ilmu cak demi kerana Allah. Benih kerana dunia, Benih kerana manusia. Benih kerana kepada Tuhan. Benih ke angkui ke sokin ah, hmm, Benih ke angkui malaikat ni seren orang. Benih malaikat eh arkin orang. Benih kerana kenika. Niscaya tak usah entar ke gula. Gula sedar tengah ke orang ni. Gula entar ke bengkau Gula sedar entar ke ni. Eh, entar ke bengkau tak usah sampai entar ke gula. Walakinahum yatlubuna al-ilma liyajadilu bihi an-nas wa yatarifu bihi amr ma'ashih. Tapi dia ada masih ya cerna ban gula. Cara yang kenikah. Ternyata nyopre ilmu ni ke kuni ke baya kita kika kuni ke baya ke angkui kamana sa'an guna guna kina ke angkui urusan ketunyaan Benih kerana akhirat pun. Muni ajarin ben gula orang ini ketusah. Muncet kuning gula cak kini kebenih kerana Allah. Teka gula nerok tusah. Berarti gula kena nolongin dek kekecubaan. Eh. eh, temu muncet orang yang benih ajar ilmu benih kerana Allah. Paya ajarin ben gula kasar. Gula kan nerok tusah ke iya. Nolongin tusah. Cak orang ini ketusah benih. Oleh kencana niatnya adalah nyari ilmu ni ke benih pelakon ben tak ada benih kena Allah mungkin cek sahaja orang kini kecek lakar kerana Allah Ta'ala ungku niscaya la'atai la'atai nahum fi buyutihim gula seindar ke roh mana wa'alam nahum gula pengajar ni roh mana tak santar ke gula gula seindar ke roh mana tapi bik gula kalau tak yacari napa pola nah lakinnahum yatlubuna al-ilm yujadilu fihi nas yahtarfu bihi amru ma'asyihim cek nyer ilmu kini ke bani kerana Allah aku dikabi cakikan aku dikabi ka angku apa ni mulia ki male e eh, atbin ore male ka senengin ore kun ka aku urusan katunya antaranya. urusan pengorepan dan yang itu itunya kuna ada oleh pesan banyak. Malah beriin sengkok. Lebih banyak boleh. Itu ilmu nak nikah. Eh, ini ten kun ke aku ingat ke nikah. Akhir tak ya ajarin bagi Imam Sufyan Al-Thawri. Orang nak ikut mana ajarin orang ini ketusah. Tusah. orang yang je orang yang boleh kecil pun ala kau tusah ya. Tak kasi ngajarin, nerok tusah dia. Mereka begitu pun yang terang akhir dari kitab Al-Adhikiyah. Historikil Awliya. Jawabun ulama ma a'rifu rajulan ahabba ay yu'rafa illa dhahaba dinuhu Orang ni ke mana lah teroka masyhuran punan. Hilang agama. Ber berakhir dek kekainaan se memalukan. Orang yang panik Nabi. Kun teroka angkui dikenal. Angkui masyhur Maka akhirnya ni kan kun mata ada agama ni. Agama ni bukan lelak. Hilang agama ni pun. Waktu dihaban, no dusit. Enak eh, aban sampai no dusit. Ini kasi kau ingin kuning. Ma'arifu rajulan ahab ayyu'rafah illa tahbatilhu waftudih. Orang ini kata, ampunlah lebut dikenal, terlalu masyur, terlalu selebriti, banyak followernya. Ini keelang agama. Berarti kan, Bani kerana agama, tak ngelakon agama ni kenyataan. Ben berakhir dengan kekahinaan yang memalukan. Orang tak akan mendapatkan manisnya keimanan. Mungkin kuntero ikan dalam orang. Kuntero terkenal, tero kemasyukuran. tero tersohor. tero viral. Tak bakal ngoleh manisnya keimanan. Ini ke penyakit-penyakit akhir zaman. Terok dikenal. La yajidu halawatal iman man ahab an ya'rifahu nas. Tak ngoleng Tak pekal nemu dekat mana sekat imanan. Men orang jadi kun teroekan nalah orang. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah Matabu Uktumu hasanatikum Kama taktumuna sayyiatikum sempen kepekusan kepekusan sambian kapti ini kan. Sebagaimana sambian juga nyempen kecubaan kecubaan. Mon kecubaan ini sempen kepekusan ebor eh bor orang. Pun parlo. Paneka video. Mon parlo. Paneka sebaraki bi sayyidah rabi'ah ya tabaki uktumu hasanati kecu kapal kuzan kapal kuzan sambian kap ini kah simpan rahasiakan sebagaimana sambian panik merahasiakan menyimpan dek kecubaan kecubaan sambian. Sayyidah Rabi' al-Adubiyah panik salah seorang dari wali Ibn Allah Subhanahu wa Terbunuh beliau, terbunuh Rabi Al-Adubiyah. Ma zuhar min a'madi la adubu syai'at. Mun amal-amal gula bani kampun lepas tenggoreng, ni kakasak tak ada argan apa sekali buku gula ni. Mun kukula ni kata ada argan sekali dengan pun lepas tengah kiri goreng. Amal lepas tengah kiri goreng. Lepas tenggoreng, dek nampak. Teropos kasak. Mereka sedar Rabi'ah al-Adu. Beliau kata, menyimpan terhadap keputusan Epon sebagaimana menyimpan dan kecuba ini. Dia masih tak ketahuan orang. Mungkin dia ketahuan dengan orang. Anikah tak di arti pan-pan-pan. Bahkan bisa ngerosak mana ke mana bima kuli dah ke atik. Oh, kau yang temukulah. Mak pucu dia temuk. Arsa seneng. Pola ni temuk. Jadi mun kita apa ni ke apa jeng ni. Ni kan pun kelakuan na betul. Kelakuan dohir ni kenyataan. Tapi keikhlasan panik boleh di dalam hati. Se ini laiban Allah Ta'ala atin. Benih betul. Jadi kalau apa jeng apa jeng men atin benih kerana Allah Ta'ala. Ini kata tak dinilai pun tak tak yakin sebagai poin ni. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila jismikum wala yanzur ila qulubikum. Allah Ta'ala ni tak menilai ropah atau postur tubuh yang dinilai oleh Allah Ta'ala menikah. Atena. Atena. Jadi kalau apa je, apa je kan kena lakukan apa je. Bila Allah nak kan ini nilai aten, dalam aten, ria ternyata. Oh, dia berikan jana. Ada beri seksaan. Bahkan Sayyidina Al-Qutub Abdul Rahman bin Muhammad Asgar. Balik ke mata. Mun kelakuan kelakuan dah terakhir. Jejak kena kenapa je? Dia tergantung. Ada arti apa sekali? amal-amal dahir, mun ternyata atena rosak. Niyata rosak. Bada Syekh Yahya bin Mu'ab. Yahya Syekh, Mu Yahya bin mu'ad. Eh. Aneka penceramah ulung. Penceramah ulung Syekh Yahya bin Mu'ad. Aneka salah seorang daripada santri Epon Abu Yazid Al-Bastami. Aneka mana Nabi namanya lah, mana? Lah. Acrama. Neneng isetong eh, tempat punya orang. Mana acrama isetong, isetong eh, tempat nikah? Anika ah, ada eh, tengin para khalifah, para umarok, Ben orang-orang saya ahli dunia. Dengan ini setong tempat silain. Ternyata tak ingat nikah. Artinya, yang tak banyak orang, Teki eh, tak ada tengin para khulifah. Tak apa tak ada tengin merentah pemerintah. Tak apa tengin tak ada tengin orang-orang ahli tujuh. Maka pasanan Napanya mana? Budak kisah ngocak. Kento gara-gara ria kat dia gara-gara ria. Tekabenya ternyata orang kun ahli ahli dunia si tak lembur ke akhirat. Ilmu-ilmu si kun kangkul karena dunia. Dengan sekonik, engki tak patut banyak manfaat. Sekun sekoni. Ini gara-gara ria. Artinya cak saking tak ria, Ajunan. Sekun budak ni. Maka dekik sehadir penikah orang-orang yang sebetul-betul ngaji. Sejak betul-betul ngamal lagi ni dek kelman panjenengan. Tapi banyak tak kari banyak. Benda tak kira sekolah ni. ni kemungkinan tak beringin kelebat riak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang timin, mon pejang napa ni kami salah ria pun. Ni ke yang ke ni ke tidak apa nanti apa yang boleh? Apa yang boleh? Ting apa yang ria? Apa yang boleh? Eko doyin. Oh, ha. Ia sadar. Dia macam lagar riai. Benih kerana Allah. Kodain. Eh, kodain. Pernah berada orang yang pernah solat dari sop pertama. Dengan sop pertama. Sop pun ada ketibik. Berapa abis Pak Polo tahun. Pak Polo tahun ini ke pertama melalui. Setong waktu pas tak jepo kesop pertama penikah. Telat ni, terlambat si datang dari ke masjid. Saya kira terpaksa osa apa jang nenek ibu budi ketibi. Nenek tengah kena kan tadi, tak bisa pun. Nah, boleh nenek ibu nade. Akhirnya terpaksa apa jang nenek ibu budi. Telat. Tak ada yang pengen rasa kita, aduh tau, aduh sekok. Engkau pasti tanda nenek ibu budi. Kok. Engkau setelah ni pun gu, di engkau tahu tu ni. Oh, mendai berarti engkau mulai sabun ruah. Sepak puluh tahun ni, kau apa yang ni pun ada dia. Berarti benih kerana Allah dia. Kau. Berarti tak ikhlas di reja. Mencet ikhlas, kau tak todus di reja. Mampang kau todus. Berarti sengkok, senang ni ada ruah-ruah apa ngerasa. Perkusik kau ni. Tak tahu dus mana yang ada. Mana budi kau tahu dus. Berarti tak ikhlas je kau orang. Sebab puluh tahun ni tak ikhlas je kau. Osa kodain dia. Eh kodain waktu kini kecukupan Langsung pasal eh, langsung eh kodain. Pas tak ala kau boleh. Ala kau ngodain solat 40 tahun. Orang dah 40 tahun berarti beni kerana Allah. Tak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mendekkan jernah. Kodain bayi malai mendekkan jernah. Sebab puluh tahun ni, kau tak it. Eh, Itu panggilnya cik Ria. Tengah apa lah bening bun budi, sebun budi, pah arsa tahu dus. Oh, berhenti bening kerana apa. Mungkin kerana tak tak ada. Tak tahu dus sekali. Cik ke manusia. Bening kerana manusia. Bening kerana teroyal, Allah. Pumuni ada, ya Allah. Kan sini kan berhenti. Bening budi dia, buah makna budi. Ya, eh, calek. Berhenti kerana manusia. Kita kok kecuali enak orang teruk alam nang orang. Ego do ini berje. Eka rasa je aban ria ketika ada yang bun budi bah harus atau Oh berarti ini, karena Allah beri beri modal. Karena manusia nyaman. Eko do ini. مكمك سعش بارك منفعت في الدين والدنيا والآخرة أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله الغايم من غوغ لي ما ضاقت إلا فرجها اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد صلاة الله قلت هيلته ورسول الله وسيلته أن لها يا إلهنا ولكل كرب العظيم والرجل ما نهن فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيث وسلا إليك بالحبيب تقضيها جاهنا عند الأهوال بسم الله الرحمن الرحيم وعيده الله إلا سبحانه فلا منسيك لها وما يمسك لا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب فما زويت عنا مما نحبه فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم لا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك وأعطنا منها ما يرضيك عنا نسألك حبك حب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأحب إلينا من الماء البارد اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خير لنا نستغفرك من كل مدخل من كل مدخل سوء ونية سوء فاغفر لنا وتوفنا علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. InsyaAllah kita akan bangkit boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. insyaallah kalau bagi di depan Allah moga bersama senantiasa onah inayah ibayah ibayah ibayah depan Allah amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.